次は南茨城南茨城です阪急京都線をご利用のお客様はお乗り換えくださいお客様にお願いします 車いっぱい止まってるどうやってこれ出せ南茨城です。 急京都線をご利用のお客様はお乗り換えください南茨城 Station No.19 Please transfer here for the Honkyu Kyoto Line どこ行ったの の友達ので、こっから半径でってるの。う